ماديرا ولد فونشال كبير البرتغال ضرب بالجديد بالتخصص والكرة خطيرة والرصية والهدف الأول الهدف الزرقاية واحد Ronaldo vite à vite à Ronaldo ele segura, cansa, Ronaldo, gol! Ronaldo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Golaço do gol! كريستيانو رونالدو أنا بقول لكم أسجل وسيسجل وأتحدى أن يخرج اليوم صايم اليوم يفطر